Thank you.

Вот и закончилась экскурсия на Уральский Бали. Съездить можно, но один раз. До следующих встреч в другом месте.